शिवपुरी में इन दिनों प्रिय दर्शनी राजेश सिंधिया बेहद सक्रिय है उन्होंने शासकीय कॉलेज में आयोजित छात्र संवाद कार्यक्रम में भाग लिया और इस दौरान वे मंच पर लगी कुर्सियां छोड़कर जमीन पर बैठ गई यह देखकर सभी हैरान रह गए प्रिय दर्शनी राजे ने कहा कि फील्ड कोई भी हो उसमें कदम रखने के पहले उसे अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए मेरे पति भी राजनीति में सिर्फ परिवारवाद की वजह से नहीं आए बल्कि उन्होंने तेरह साल की उम्र से अपने पिता के साथ क्षेत्र में घूमना शुरू कर दिया था हमारा बेटा भी बहुत छोटी उम्र में हमारे साथ राजनीतिक भ्रमण में जाता है ये जरूरी नहीं कि वह राजनीति में आएगा वैसे भी हमारा परिवार